Ay, este Ryan, es un loquillo. Me gustan sus videos. Ay, no te no, no. Espera, espera, espera, espera. Hmm, ahora sí voy a tener muchos likes. qué tal? Ojalá que hubiera gustado el video, pero no me agradezca el camino, no, no, Agradezca a mi querido camarógrafo Brian Yata 15. ¡Hola! bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Eh, por mi canal que ahorita estoy subiendo gameplays. Mejor que los míos. Y bueno, suscríbanse si no lo están a su canal y al mío también. Y bueno chicos, nos despedimos. Bye. Bye.